igice cya mirongo ibiri na gatandatu igice cya mirongo ibiri na gatandatu inzira y'ukuri mu gihe cya sarudi inzira y'ukuri mu gihe cy'ishengero rya sarudi dusenge uhoraho mwami gushobora byose utegeka bikaba wavuga bigakomera izina ryawe n'irihabwa icyubahiro mwami tuje imbere yawe twanduye imbere n'inyuma turakwinginze mwamuhindura ubugingo bwacu mu gihe turiko turiga ishengero ryawe ni biri mu nzira y'ukuri gushitsa aho uzozira ku muhero w'isi mwami duhe gufata ingingo yo guhagarara mu nzira y'ukuri kugira ngo umunsi uzoza uzotwikiranire mu bwami bwawe bwo mu ijuru mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito amen inzira y'ukuri mu gihe cy'ishengero rya sarudi sarudi risobanura iki sarudi risobanura ibisagu cyane ibyasagutse turaza kubiraba mwa kino cigwa impamvu imana yashimye kwitwa rino shengero sarudi kugeranya kino kiringo cyo mu majana kino kiringo cyo mu majyana indwi cyo mu gihumbi kimwe n'amajyana indwi na mirongo icyenda n'umunani kikagereranywa n'ishengero rya sarudi reka tubanze turabe icyo bibiliya yigisha kwa rino shengero rya sarudi tora bibiliya yawe usanzurure mu gitabo cy'ibyayishuriwe yohana ni igice cya gatatu duhera ku murongo wa mbere dushikane ku murongo waho wa gatandatu kandi wandikire umarayika w'ishengero ry'isarudi ujya ufise impemu ndwi z'imana n'inyenyeri ndwi aravuga ibi ngo ndazi ibikorwa byawe kuvuga kuri muzima ari kuri wapfuye gira ube maso ukomeze ibisigaye bigira bive kuko atabikorwa byawe nabonye bitozerewe imbere y'imana yanjye nike rero ingene wakiriye kandi wumvise ubwitondere wihane ubwo rero nutaba amaso nzoza nk'ibisuma nawe ntuzomeye igihe zo kubira ariko ufise amazina makenya ariko ufise amazina makenya y'abisaruni batanduje impuzu zabo nibo bazogendana nanje bambaye impuzu zera kuko bibabereye nesha azokwandikwa atyo impuzu zera kandi sinzosibanganya izina ryiwe mu gitabo cy'ubugingo namba kandi nzokwatura izina ryiwe imbere ya data n'imbere y'abamarayika biwe uri ni utwi niyumve ico mwemu abwira amashengero bino niryo jambo ry'imana ryabwiwe abakristo bo mu gihe cya sarudi mvuga mu gihe ca sarudi ariko ni cete kiba candikiwe ishengero ryo mu gihe ryo muri icyo gihe nyene rigahabwa abantu baba isarudi ariko kandi gifise ubwaku n'ubusobanuro ku gihe ishengero ryari rigiye gucamwo inyuma ya tiwatira ni kuvuga ngo ni igihe cya gatanu ishengero ryategerezwa gucamwo kandi ryarahaciye reka turabe uko byahaguye bigenda nk'uko nari namaze kwivuga sarudi bisigura ibisagutse ibisigaye byasagutse mu myaka y'ukurenganywa roma yarahamye abakristo bo hambere naho inzira umwami w'abami Constantino yari yafashe yo kwigarura abakristo yuko ari kwemera ko ari umukristo na wende erega mu nyuma byahavuye bikomera mu gihe abakristo bamwe bari bamaze kwiduza bakishyira hejuru abatemeye bakaguma ku by'imana yihanikirije baciye bahamwa bakagirirwa nabi ibi byerekeza mu gihe cy'amahinda mirongo ine cyane mu buhanuzi bwavuzwe na daniyeli muri daniyeli igice cy'indwi ku murongo wa mirongo ibiri na gatanu gushyitsa ibihe n'igihe n'igice cy'igihe ni kuvuga ngo ku myaka igihumbi n'amajyana atandatu igihumbi n'amajyana abiri na mirongo ibiri abakristo abakristo b'ikiwatira bahuye bagahamwa bakagirirwa nabi bamaze guhamwa bakagirirwa nabi ishengero rya sarudi ritangurana n'abasigaye abantu b'amasigarira bari barishwe bari baragiwe nabi nabi z'uburyo bwinshi ariko harabonetse abakristo b'amasigarira bagenzi nagira babwire ikintu kidasanzwe yuko uhereye ku kuremwa kw'isi hakomeje kuboneka abagabo n'abagore bakomeza ukuri kwa bibiliya bakomeza bakiriye yesu umwami n'umukiza wabo hakomeje kubaho abantu ku isi imana yemera na none munsi barahari ikibazo woca wibaza mbega yoba ari wewe yoba ari jyewe imana ikurabye irashobora kukwitwa icyasigaye icyazagutse canke nawe waramaze guhondobera amahirwe dufise nuko yesu yatanze birarangiye nk'uko twaribonye mu kigwa cyacu cyarenganye abantu bose naho uwo uri umunyabyaha ruhebwa urarekuriwe kuza kuri yesu ukihana kandi yesu kirisito ariteguriye kukubabarira ingenzi rero igihe ubugorozi bwari bumaze gusubiraho abakristo b'ukuri babandanije bigaragaza babandanije baboneka ishengero ryabo ariko mu gihe cy'isarudi imana irafise ibintu yabagaye ko nk'uko twabibonye ngaha mu gice cy'ibyashyuwe yohana igice cya gatatu ariko ariko ku murongo wa gatatu ni ndazi ibikorwa byawe kuvuga kuri muzima ariko uwapfuye ryari ishengero ryapfuye ariko kandi ryitwa rizima kubera iki abakirisito bo mwa kino gihe bari barahebye gusoma bari abakirisito b'imigenzo gusa bari bafise ishusho yo kubaha imana ariko bagahakana ubushobozi bw'Imana niyo mpamvu rino shengero rya sarudi ryabwiwe ngo umuntu z'Imana n'inyenyeri barakubwira biti ngo ndazi ibikorwa byawe ni kuvuga ko wa wundi yagomba guhindura ubwoko akabugira ubwera niwe yaragira avuge iri shengero ryari ryarapfuye mu buryo bwa mwemo ariko bakomeza kwitwa abakristo gusa ibyo yesu kirisito yariko aravuga muri kino gihe ariko kandi hariho abashimwe ariko ufise amazina makenya y'abisarudi batanduje impuzu zabo nibo bazogendana nanjye bambaye impuzu zera kuko bibabereye izina ry'imana rihabwa icubahiro amahirwe ahari nuko abana b'Imana b'abizigirwa iteka ryose bakomeza guhari kuba bahari unesha azokwambikwa cyo impuzu zera kandi sinzosibanganya izina ry'iwe mu gitabo cy'ubugingo namba kandi nzoguhatura izina ry'iwe imbere ya data n'imbere y'abamarayika ano majambo arangiza yerekana yuko igikorwa cya yesu kirisito cyo kwinjira ahera cyane kugira ngo akureho ibyaha by'abari mu isi cyari kigiye kugera cyari kigiye kwegereza ni kuvuga ngo imvura yahabwa rino shengero twari kwikebuka kugira ngo boye kuba abantu bapfuye mu bya ahubwo baba abantu basoma nicyo kiringo c'ishengero cari kigiye gukurikira inyuma y'abantu bakristo batasoma bari barirengagije ivyanditswe vyera roma yari yarugaranye bibiriya barayibika bayugaranira ahantu abantu badashobora kuyihaba cyari igihe cy'umwijima bagenzi mugomba gukangurirwa gusoma ibyanditswe byera ukaba uhari udasoma utiga ibyanditswe byera uno munsi nawe urabwirwa yuko wakuye naho uri umukiristo mwa kino gihe utari umukiristo mu gihe cya sarugi ariko kandi uragomba kwifatanya n'abasigaye basigaye basoma bitondera amategeko y'Imana bahagaze mu nzira y'ukuri bitegure gusanganira Yesu Kristo kigenzi ni Yesu Kristo bicitwe no munsi ntakire ijambo ry'Imana